Άρης μόνο ο Διοσυχίδης και να ξεκινήσουμε τα εισαγωγικά στοιχεία του τον Άρη. Ο Άρης είναι ο τέταρτος απόσταση πλανήτη από τον ήλιο και είναι ο δεύτερος απόσταση από τη γη μετά την απολυμβή του ήλιου. Λέγεται συχνά και είναι ο έβδομο σε μέλη από του οχτώ πλανήτε του ηλιακού συστήματο και λέγεται συχνά ο δεύτερο πλανήτη εξαιτία του κόκκινου χρώματος που παρουσιάζει οφειλόμενο στο τελεξίδι του σιδήρου που έχει επιφανιά. Έχει περίπου το μισό με τη αλλά επειδή δεν έχει θάλασσε, έχει περίπου το ίδιο μέρο ξηρά με την Ο Άρης έχει λεπτή ατμόσφαιρα, η επιφάνεια του συνδυάζει κρατήρε, κρατήρε, ηφαίστεια, κοιλάδε, ερήμου και πολικά παποκαλύματα, όπω τη γη. Φαίνεται ακόμα να έχει Γεια σα, είμαι ο Μάκη και θα σα πω το οικοσύστημα του Άρη. Ο Άρης δέχεται πολύ η ποσότητα ηλιακού φωτός σε σχέση με τη γη και δεν έχει τα ειδικά, δεν διαθέτει τα θρεπτικά συστατικά για να μεγαλώσει ένα φωτό. Η NASA μελετάει εδώ και καιρό τη δυνατότητα να παράγει οξυγόνο ε, στον Άρη και να, και να δημιουργήσει ζωή με ειδικά φυτά σε ειδικά φιωρίδια. Ε, θα χρειαστεί να δημιουργήσει ε, ειδικά σχεδιασμένα ρομπότ, ρομπότ που θα μπορούν να πηγαίνουν σε τα μέρη για να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες και να φυτέψουν ε, τα φυτά μέσα στα χειρολίδια. Ε, τα φυτά αυτά θα παράγουν οξυγόνο και θα έχουν τη δυνατότητα να παράγονται και για να επεκταθούν στο Γεια σας, είμαι ο Γιάννης και θα σας πω ποια είναι η πρότασή μας. Ένα ρομπότ περιπατητής με έξι πόδια για να προχωρά με Μέλη αναλυτή κρατήρες που είναι πιθανό να έχουν πάγο κατάλληλο για τα ειδικά φυτά, χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα απόσταση. Ξεφορτώνει τα φιαλίδια με τους πόρους, αισθητήρα φύλου. Ένας ρομποτικό στήλος με φως ακτινοβολίας επικοινωνεί με τα ρομπότ τα σημεία όπου έρχεται τα φιαλίδια με σπόρους και στρέφεται σε αυτά για να στείλει φως. σε αυτή τη θέση κουνιούνται αυτά τα πόδια. Όταν το έχουμε σε αυτήν εδώ τη θέση κουνιέται η καρότσα. Αυτός ο αισθητήρα εδώ όταν τον έχουμε σε αυτή τη θέση βλέπει τους κρατήρες. Όταν τον πάμε σε αυτή τη θέση βλέπει άμα έχει πάγο ή αν όχι. Ε, ε, αυτός εδώ είναι ο στήλος με το λέιζερ. Ε, αυτός κουνάει όλα τα γρονάζια, το κινητήρας κουνάει όλα τα γρονάζια. Ε, εδώ τα φωτάκια ρίχνουν λέιζερ σε, σε όλους τους κρατήρες. Και εδώ πίσω είναι ο αισθητήρα κλίσης, όπου καταλαβαίνει τη θέση, που είναι ο στήλος. Πάμε. θα κατεβάσω τον αισθητήρα και θα γυρίσω το δαχτυλίδι. Ε, ο αισθητήρα θα δει αν υπάρχουν πάγοι και αν υπάρχουν θα γυρίσει η καρότσα. Δεν υπάρχουν και γι' αυτό ξαναγυρνάω το δαχτυλίδι και φέρνω τον αισθητήρα στη θέση του. Ε, τώρα βρήκε και άλλο κριτήρα. Θα κάνω τα ίδια πράγματα. ξανά δεν βρήκε πάγο, γι' αυτό θα ξανακάνω παιδιά. Ε, εδώ βρήκε ένα, τον τρίτο μας κρατήρα και θα κατεβάσω την αισθητήρα και θα γυρίσω το δαχτυλίδι. Εδώ πέρα λοιπόν βρήκε πάγο και γι' αυτό κατέβηκε και η Τώρα θα συνδέσω την κινητήρα και τον αισθητήρα από το μαξάκι και θα συνδέσω τον αισθητήρα κλίσης και τον κινητήρα. Τώρα δεν βρήκε στον πρώτο κρατήρα και γι' αυτό δεν σταμάτησε. Τώρα έψαξε και στο δεύτερο και δεν ξαναβγήκε. Τώρα όμως πήγε, βρήκε τον τρίτο κρατήρα και βρήκε σπόρους. Γι' αυτό τώρα θα βγάλω τον κινητήρα και θα συνδέσω το λαμπάκι. Ε, τώρα στον τρίτο κρατήρα πέφτει φως και είχα σπόρο. σπόρους. Το κλείνουμε. Τώρα θα ξαναβγάλω τα φωτάκια και θα συνδέσω το κινητήρα ε, για να ξαναέρθει στη θέση του. Ε, να ρωτήσω κάτι. Ε, ο, ο αναγνώρισε μόνος του τους κρατήρες. Από πού, ξε, από πού ξέρει που ξε ένα σπόρος. Ε, το είχε βρετήσει στη μνήμη του Από μια μεταβλητή. Μάλιστα.